哎呀！帅哥，请问你大板根在哪里？我也在找。你没有跟我说这是大板根。应该还在上面一点点而已了。哎，嘿二。嗯。 这张好，那我这张好，不要跟宝贝争，不要争，好多哇，好多石头啊，旁边有青苔，走这个石头路，哎，加油！ 小哥耶，耶，哇，有这种原石步道，还有做成一般的步道。 彩虹吊桥在前面，再来要国宝级板根。 恁兜兜行。